dzieci, ryby głosu nie mają. A przynajmniej tak nam się wydaje. Ale jak poleciałem do Stanów, koledzy mieli problemy z instalacją, to ktoś natychmiast rzucił, ale co powie ryba? Hmm, czyli można posłuchać ryby. A konkretnie diagram Ishikawy, czyli szkielet ryby. W głowie ryby napisano problem, no i na poszczególnych częściach kręgosłupa szukano odpowiedzi w jednym, dwóch, trzech, czterech obszarach. Zwykle są to obszary takie jak ludzie, jak narzędzia, otoczenie i procesy. Podobnie tydzień temu na warsztatach zadałem uczestnikom problem, dlaczego nie mam czasu. Napisaliśmy go w głowie ryby, no w końcu ryba psuje się od głowy. No i szukaliśmy odpowiedzi. No dlaczego nie masz czasu? No bo dużo pracuję. Dlaczego no dużo pracujesz? Bo potrzebuję zarabiać. Dlaczego no musisz dużo pracować, żeby zarabiać? No bo mi chyba trochę za mało płacą. Dlaczego ci za mało płacą? O, chyba się nie najlepiej sprzedaje. No to źródłem twoich problemów, jednym ze źródeł jest to, żeby się lepiej sprzedawać. Niezbyt dobrze się sprzedajesz, sprzedawaj się lepiej. Polecam Wam przy kolejnej sytuacji, gdy szukacie rozwiązania problemu, narysujcie sobie diagram ryby i zapytajcie, co powie ryba. Skoro zapominamy, to jak to się dzieje, że w kabinie odrzutowca jest masa przełączników, a piloci najwyraźniej o nich pamiętają, skoro katastrofy to rzadkość? Odpowiedź brzmi checklisty. Masz listę kontrolną, która pilnuje, byś zrobił wszystko, co potrzeba. Nim wystartujesz, to odhaczasz. Puk, punkt po punkcie. No ja też mam swoje listy kontrolne. Na przykład przed wyjazdem w delegacji sprawdzam, czy mam laptop z zasilaczem, aparat z ładowarką, dyktafon, parasol kosmetyczny.